coração Estou desejando do Esse que vem direto do coração casa, depois pensa na decoração tudo na vida é questão de cifrão que Saudade fica, se vida se vão É o que complica na situação Cê tá vivendo mesmo, isso é só atuação Dá o valor, dá o valor Senhor assim queria. Pai, eu não disse que conseguiria. É uma peça muito importante, mas muita gente está muito pensando. Ah, ah, é João ah, é é professor Dorival mandou aqui, chamar aqui, o... Aqui, ó. Professor Leque. Calma aí. Cala a boca, moleque. Esse moleque é o coração do Flamengo hoje em dia. O João é mal, pega um, pega geral.